farita arte farita inventita Saluton kai bonvenon al uh, nia nova episodio, la unua episodo de la nova semaino hodio estas lundo kai mi vola stanki la auscultanton ki u tre afable attentigis al mi eh, uh, tutte ne gravan erareton li diras <laughs> char en medito ducent tridec nau, mi, mi uh, uh, la coviman iaron, cae an statau uh, diri du dudec mi diris du dec tu. <laughs> Do, pardonu, sed uh, mi vere, vere dancas lin char, char uh, li Non mi scias che li auscultas min char mi ne conis lin antaue ca et io compreneble donas al mi instigon por uh, pli bone cum mediti do restu con ni cum meditu con ni dankon Saluton! Kai bon venon al nia nova Zamenhof medito. Hodio mi volas legi kai mediti kun vi sur uh, gazet articolo e la esperantisto ci foie iaris mil octcent quin. Kai mi legas el pagio ducent ses. Ancora antau quelche da iaroi ni mem pensis che por vencigi nian aferon, estus suffice supersciuti la mondon per lerno libroi, cae annonsoi, sed l'asperto montris che ni eraris, cae la montroin dell'asperto ni devas antau cio preni en calculon, se ni ne volas che niei laboroi cae malgrandai rimedoi perdigiu vane. Carai amicoi, ci el tiro montras la gravezon de l'aspertoi. L'aspertoi montras sin, cae ciam ni prenas ilin en calculon, notu, cun accusativo, ni povas compreni kie trovigas nie eraroi, kiui ofte fontas el simpla naivezzo, giuste pro la manco desperto, pri la afero mi plica e pli rimarcas che homoi parolas a parte en la sozia e retoi tro facil anime pri temoi pri qui ili havas neniun sperton facte mi plica e pli emas silenti pri la feroi qui in min spertis char mi rimarcas che esta tro facile tusci malbone la sento in de homoi qui facte spertis tiun aferon pro naivezzo, caedo pli prudente oni silentu. Cium vi pensas per tio? Donu vien in commento in cae rimarco in al ni ciui. Por momente, dancon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen sen fine.